deixa viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver De ilusão que nunca vai ser Nunca vai dar o sonhador tem time I off, dame bofetada.